омар құдығына қош келдіңіздер омар құдығы осы алтынсарин ауданы сатай ауылының оңтүстік шығысынан 5, шақырым жерде орналасқан омар құдығы осы алтынсарин ауданының көрікті жерлерінің бірі болып саналады осы жерде абырай алтынсариннің атасы, атасы балғожа бидің тұрағы орналасқан балғожа бидің тұрағы бұрында ара қарағай болысы деп аталған ара қарағай болысы осы Э, қостанайдың тобыл өзенінің оң жақ жағалауынан қазіргі сосновый бор шипажайының жанына дейін жерді алған осы жерде 1841 жылы ұлы ағартушы педагогымыз ыбырай алтынсарин дүниеге келген мына жерде міне тақтайша ескерткіш тақтайша орнатылған бұл жерде ыбырай алтынсарин дүниеге келді деген 1991 э, жылы осы жерге осы ескерткіш тақтайша және осы құдық орнатылған